Sasa hivi habari Tanzania kwa wasanii ni kujaza uwanja wa mpira, na hii imetokea baada ya msanii Caspanyoves wa South Africa kufanya show siku zilizopita kama mwezi mmoja hivi, alijaza uwanja wa mpira ambao unasemekana unabeba watu zaidi ya elfu sitini na zaidi. Sasa hiyo trend imeamia bongo Tanzania, ambapo sasa hivi wasanii wa bongo wameanza kushangiliwa na kupewa mashavu makubwa baada ya kuwa wamefanya show na kupimwa kwa baada ya kuangalia mashabiki ambao wameingia sehemu hile na yani show imefanyika sehemu gani na most of wasanii wamekuwa wamefanya wamefanya show katika viwanja vya mpira kwa kila mtu sasa hivi ametisha kujaza uwanja wa mpira kwa msanii sasa hivi kama haujazi uwanja wa mpira basi inaonekana show yako haijaenda vilivyo zamani mziki ulikuwa unasikiwa kulingana maudhui ya wimbo yakoje lakini tukatoka hapo tukahamia kwenye video kali eh, ndio maana watu wakaanza kushuka hadi south africa kwa ajili ya kushuti video kali nini hata kama wimbo hakuwa mzuri, lakini video inaonekana safi nini, watu wanaona wimbo mkali. Sasa hivi tumehamia kwenye viwanja vya mpira, kwa hiyo mbio za viwanja mpira sasa hivi ndo habari ya mjini na ndio kitu ambacho kina trend, kama ambavyo unaweza kuona katika simu yako hapo. Alikiba akipongezwa ametikisa Kigali akijaza uwanja wa mpira hapa. Harmonize anasifiwa pia amejaza uwanja wa mpira hapa. Pia kuna Diamond ana ameacha historia Naivasha huko nchini Kenya baada ya kujaza uwanja wa mpira. Ni vitu kama hivyo hivyo. Sasa hivi ndio kitu ambacho kina trend sana katika mitandao ya kijamii na katika industry nzima ya music hapa Tanzania.